prin dragostea ta mare E un dar ce ni l-ai oferit O mare binecuvântare De dimineață în zor de zi Vedem un zâmbet plin de bucurii Prin acest copilaj ce s-a născut în brațul tău, Iisus, și ne bucurăm nespus că e sănătos prin mila ta, Hristos, și-am vrea să-ți fie de gâtul de Copilaj frumos Pentru noi l-ai modelat O iubită mamă cât ai suferit Fi bucuroasă acum Că o frangă ți-ai primit De dimineață în zor de zi Vedem un zâmbet plin de bucurii Prin acest copilaj ce s-a născut Ții-l în brațul tău, Iisus Și ne bucură nespus Că e sănătos prin mila ta, Hristos Și-am vrea să-ți fie de folos împărțim cu voi Vrem să-i mulțumim lui Iisus că e cu noi Și ne rugăm ca orice copilaș născut Iisus Hristos să-i fie pavăză și scut De dimineață în zor de zi Vedem un zâmbet plin de bucurii Prin acest copilaș ce s-a Și ne bucurăm nespus Că e sănătos prin mila ta, Hristos Și-am vrea să-ți fie de folos Țin credință în brațul tău, Iisus Și ne bucurăm nespus E tare se binecuvântat.